तो हेलो गाइस कैसे हो तो गाइस आई होप सब ठीक ही हो तो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं रैंक तो स्पोर्ट में लाया था एक बंदा भाग गया तो एक बंदा तो ऐसा हो गया तो एक बंदा तो पहले मर गया तो गाइस तो देख सकते हैं आप इधर पे तो मुझे एम सिक्सटी और क्या बोलते हैं एम फोर टू तो उसको छोड़ के मैं ये लेता हूँ एम फोर्टी वाई लेता हूँ तो ये बहुत तो देखते हैं तो इधर मैं एक को नॉक एक का स्किन कन्फर्म हो गया तो दूसरे दूसरे को भी इसका भी कन्फर्म कर लेता हूँ um, दूसरा कन्फर्म हो गया um, और भी बंदा है No! God, please, no! No! इधर से टीम बेट भी क्या है ऐसा है बहुत छोटे वाले जैसा किया चला ऐसा भी होता है क्या तो कोई बात नहीं भाई भाई फिर से तू रिवाइव कर दे तो, तो मैं बच मेरा दूसरा बार या तीसरी बार हो चुका तो ऐसे भी होते हैं ठीक है तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि और यूट्यूबर है बोल तो भाई लोग मैं अभी फॉर्चून को उतर रहा कुछ भी नहीं है मैं अच्छा मिल गया इधर पे स्टोर तो है लेकिन टोकन नहीं है तो हमें टोकन ढूंढना पड़ेगा जी एस एस मिल चुका है तो हम जाते हैं फिर जहाँ हमें मारा था वहीं जाएंगे दिल दिल दिल दिल इसी जगह पे हम जाके नीचे जाकर लूटते हैं फिर फिर से तो ये तीसरा वाला बंदा क्या हुआ पता नहीं भाई अगर उसे वैसे में टोकन मिल चुका है और ये क्या है कहीं भी ले लेते हैं और कहीं में ड्रॉप कर देते हैं हम्म, हम्म, हम्म। जो ये एम फोर्टीन वाई ये मस्त चल रहा था यहाँ तो मेरा ही बॉडी में खुद ही लूट रहा तो कोई ले चुका है अच्छी जो मुझे गन पसंद थी वो गन नहीं मिली तो अभी भी हमारे अलावा थर्टी टू बंदा लाइव है और दूर पाउडर ले देना लगी थी एनिमी का नाम होने तो पहले कैसे है तो अब करे तो क्या करें कुछ भी नहीं हम लूट वूट ढूंढ लेते हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि किसके बार को भी रिवाइव कर क्या बेटा तो अपने जिंदगी से अरे कौन है कौन है भाई कौन है जो हमें पीछे से मारा था तो, तो कौन से कर दूँगा यहाँ से तो नहीं मारा अगर नहीं इसे रिवाइव किया तो मुझे बचना लेकिन नहीं कहीं तुम्हारे चक्कर में न जाऊँ मारा है तो हम तो से एक बर्फ करके रखा है तो यहाँ थोड़ा छुप लेते हैं कौन मार रहा है हमें तो कौन कहा तो ये ओ यार मेरा पायल बटन ही नहीं लगा मुझे मुझे मार दे रे मार दे वरना मैं तेरे तेरा खून पी जाऊंगा मार दे मार मुझे छमिया छमक फॉलो कर रहे बहुत सुंदर है ओ हो हो कहाँ जा रहे हो जाने मन मार मेरे को मार तो खत्म फिर से नहीं खत्म तो भाई लगता है यार ये बंदा थामा है तीसरा वाला बंदा तो कुंभकर्ण है वो सो गया उड़ता नहीं लेकिन दो दो नंबर वाला है ना जो ये थामा है भाई ये कभी मरता नहीं और मैं हूँ जो मर मर जा रहा हूँ इधर पे बार बार बार बार तो जा बेटे जा फिर हो सके तो रिवाइव कर दे आगे रिपेयर किट पड़ रहा है देख उक्का उक्का फूक ले तो माइक बन है नहीं पता नहीं मैं किस टाइम का आदमी हूँ यार माइक ऑफ करके मैं जो इधर पे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ तो तो थोड़ा क्लाउड है ना इसलिए देख सकते सके तो भाई फिर रिवाइव कर दे मुझे कर देगा रिवाइव तो अच्छा होगा तो देखते हैं क्या होता है हम बच के आते हैं फिर हमें तो इसका भी किल दो है तो भाई लोग अभी देख के फ़ायदा नहीं तो यही रिवाइव नहीं करने वाला है तो बैक कर लेते हैं बस भाई लोग वीडियो में इतना ही था अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब कर दो फिर मिलते हैं